Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона в технике цветочная филигрань. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов, черная с блестками и золотая – Золотая пудра, моделирующий инструмент, лезвие, игла и щеточка. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Разрезаем его пополам и складываем вместе, слегка прокатывая скалкой, для лучшего сцепления слоев. Щеткой наносим текстуру. И лезвием задаем кулону необходимую форму. Раскатываем черную полимерную глину в длинный пласт такой же толщины. Примеряем и лишнее обрезаем. Это заготовка для окантовки. Ею мы займемся чуть позже, когда будет выложен весь узор. Катаем очень тоненькие заостренные ниточки из золотой полимерной глины и приступаем к декору кулона. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Фантазируем и наслаждаемся процессом. Из маленьких кусочков делаем лепесточки. Таким образом декорируем весь кулон, заполняя его поверхность листочками и завитушками. Теперь можно приступить к окантовке. Выравниваем пласт и ставим его на один бок, второй окрашиваем золотой пудрой. Ну и оборачиваем наш кулон. таком виде отправляем кулон на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков, пока-пока!